May take away, isa lang ka-order, one pieces chicken. Then, amo na iya nga, ah, forma. Ikaw nun eh. Ayaw na. Ikaw, challenge ko mga amigos ko sa isa. Muna sures, so tara. Muna namon. na namon. Ah. Ipagag-igid daw, okay, para Tatayo sa Jollibee Grand Stancia. Kahit, hindi mo minutes ba? So, uh, ah, 15 minutes para sa waiting isang pagkaon natin so 1 15 minutes once. <laughs> Sila pa ka naman sila. Ano si one, uh, one fish chicken with rice. Thank you kay Nag. Pasugot sila. Uh, subscribe and uh, follow our Facebook page, Kuris Kuris Vlog. Thank you, thank you, thank you. Sa brand, kay sa ano, brand Stansa Jollibee, na ah, marami namin salamat sa nagpasagot ng mga brand kami sa sunod. Ah, thank you, thank you. Pabuot mga staff. Thank you ng marami.